Omaerrano yo no yo, nakato dobu tu esquina yo dan na. <laughs> Oresa sama ni toras oxaido. Kono ginga uchu saizo con da. Omae maeto shobu te so. no waxeno umeo kiso kakugo shiro.